mpona na zolo bana yo sala bashwa ya malamu lelo bashwa oyo oza sala lelo ya kitoko ekosunga yo lobi soki osali bashwa ya mabe ndeko ndenge eza na ruine na yo mpe mpona mpasi na yo ebele balela mpe baza avancer te pourquoi parce que tout simplement lelo baosala bashwa ya mabe ndomonaki lobi ekomi kolela na kolela tomoni bana basi mibale na nkombo ya zilpa moko na combo ya rut mosusu na nkombo ya zilpa baza buté na difficulté bango nyonso femme pleureuse maman mibali a mama bokilo adécide abinga na ozwa na fata. mefata ne na va poser question na moko na moko vraiment nga sepele botika na nona na mboka oyo nan nakomi okende nga na To moni zil pas zilpa les choix na il pas asali abi nga nazotikala na nanga awawa na moabe parce que mama bokilo apesi bango badécouragement belé mobelebele nakomi à mokolo lelo ata so naboti azwi mobali atie nga zemi naboti estce mwana na bozala kola, pe bala abala bino souche après séparation wana atika na na bango na Moab on n'a plus parlé d'elle babeti sur cela des c'est histoire na cotimai. kotimai ba choix ozo sala lelo et que sala ke ozinda na vie ba choix ozo sala lelo et que sala ke ba effacer une histoire nous on a nous soisana nous vivant mais comme na ye ba effacer yango ama ko appartenir na ba na séjour des morts nzokanda dans na bomo ya kufate ndenge na bato sur basali carrière musicale car album moko abimisi bamoko akoma efase baomo tout ye kaka C'est oyo to frere oyo ayemba nzembo okingani akenda wapi o oh? azalaka kaka eh ya solo nayoka na ye susu te ndeko na ngai asali shwi a ye asali shwi mabe ayebi koconserve nini na ye te mpe a ye moko na lélo, basho ozosala lelo osali shwi lokola zilpa ekosalaki bato babosana yo alor on a na bah, bomoyo Maman, sala la choix bien de sorte que Combo na yo image na yo misala ezosala etikala pérennisé la monument Au marqué Combo c'est très important que de marquer sa génération et de se faire un nom très important tandis que na si mon sous na combo ya rut aza jeune kaka neti zilpat me eh, ba bambanda ba bango ba bakufela bakufela mibali jeune veuve me ye asali shwa ya bien poni kota kokende shwa ya baninga shwa ya collaborateur shwa moba lingobala obala shwa mwasi olingi obala pasteur bapaster linga abanda terre ayo shwa église okende kosambela sambela la nga shwa même na domaine ya de olingi sala, pour na bana na yo ça très important fanda inviter Saint-Esprit, ensemble, beau décider pour ce choix ma lame. Et au sala ke lobi n'a reçu. Dominique Ruth a fandi a sali choix qui kitoko, qui toko. La n'a yo mama bokilo. Oyo kolia n'a rolia. Place au kola n'a rola la. soko okufanga mpe donc ofelaka wana alonga na tingami yo tokende ensemble ndeko nanga asala bashoi ya bien nandeko mwa mosali na nzambe alobi ya na barelation mosusu tokabwana na biso tokabwana na biso me na barelation mosusu oyebi ke moto oyo aza lokola naomi mpo na nga ndeko na nga ata afingi ata asali mabe lukaka bobongisa parce oyebi ke destine na yo eza attache na motu wana bofanda ensemble mama osali déjà choix bien fanda ensemble na mobali na yo papa osali choix kitoko malgré bakomba bangi mipepe kangama na mobali na yo to na mwasi na yo bozala ensemble wana moninga moko ya bien ana bonzambe ana eloko moko kitoko mpona yo que ça bénéfique destine na yo ça attaché na destine na ye tingama ye kolanda bilobela bato te kolanda découragement te bato bakoloba mpona kofrustre pour décourager yo tingama na moto yo omoniki ça une bénédiction pour yo mpe akosungaka yo mpe akosungaka yo toujours place bat baza bah, problème est en rate relation nyonso eza obebisa te Relations, nyonso eza kokabola te bato to baza bangote, bako na bango te bakoso te naomi <laughs> bakenda mpe tomona vie ya rite changea, parce que asalaki shwa kito ya kitoko bakoma na moab mama bokilo mpe pe pe shwa bien, mwana moi oyo on ira mpe bien batingami basali dieu a kitoko mama bokilo asali s'ali choua bien mwana pas sali shwa kitoko basali route ensemble ntina moab tomoni ke histoire na bango échanger destiné na bango ezaki destiné moko kitoko kitoko baréussir yaya la bien na demain na choix shor ça elo kitoko esalaki elobi <laughs> oseka to lobby, so osali ya mabe osali shwa ya mabe elobi là alors yoka évangile quotidien na mayele mpe na bwanya nyonso esunga yo na domaine ya choix c'était votre humble serviteur l'homme de la continuité tomoni ndeko na biso le col la glaneuse mais si le vini la glaneuse te akomi boss madame number one mwasi ya mokonzi madame pdg pdg na nkombo ya boaz mpona nini parce que asalaki choix ya bien akangami na motu oyo akotisaki na kati na destine ya réussite tomoni naomi mpe alingaki bokoko na ye azali na makasi ya koglane te azali makasi kosala mosala makasi te mais asalaki choix ya kitoko andimi kose faire accompagne na mwana mwasi oyo na nkombo ya rite asungaki mpe makasi omoni ke vieillesse na ye soir retraite retraite et Et il il retraite Le assuré? lokola moto yakou moto bana te ndeko tikanzamba nga à travers tant de réflexions auto émission évangile au quotidien y a ya moyi ya lelo to ya pokwa lelo la mateya lokola boye que vous vous au à la chaîne youtube Patrick à la ministrie chaîne à vous invité s'abonner que vous sentez vous s'abonner na tiktok à la 1 tiktok na Patrick à la alala 1 s'abonner n'a pas été facebook na biso La à ministri s'abonner mpona lipamboli na yo to édification na yo Nzamba pambola bino partager partage partager like pour na édification na yo nzambe apambola bino toujours dans le cadre de l'évangile au quotidien c'est tous les jeudis que dieu vous bénisse bye bye